hujan taruh tendaku sudah berkeringat nih guys agak-agak berangin nih guys mudah-mudahan aman kita malam ini nanti kita coba seperti apa suasana malam di rimbo ini ya guys siapa tahu panasnya pol guys ini sepeda poligon Sierra Oke okay guys, sesi malam ini kita coba mancing-mancing nih di Sungai Rimbo Putih. Apakah ada hasilnya? mancing kita stop dulu guys karena hujan jadi nanti kita lanjut lagi ya kita mau makan malam nih guys saya lupa mengasah pisau saya ini jadi udah lama nggak pakai kita mau bikin indomie goreng pakai talua <laughs> sorry ya guys ini yang penting potong-potong ala-ala aja nih karena pisaunya sangat darurat yang penting enak enak enggak enak telan jadi saya lupa bawa minyak minyak makan guys nggak bawa minyak makan jadi minyaknya si ini kita masukin aja hujan lagi guys hujannya berangin langsung aja kita masukin guys yang penting lama BH mantap guys Indomie pakai telur kita masuk ininya lagi BH do do do do mantap kan guys anginnya kencang spaghetti Indonesia kering di bawahnya guys kurang air tadi kayak apalah ya kan penting kita makan tak makan nanti lapar susah tidur nah. oke deh mie goreng ala camping-camping kita nih ready untuk dimakan nih guys oke deh ya agak gelap-gelap dikit nih kita makan nih dulu nih guys semoga enak hmm, mantap selamat makan hujannya datang kembali jadi <clears throat> agak-agak berangin nih guys oke okay lah ya mudah-mudahan aman kita malam ini hujannya awet nih guys jadi ya lurusin pinggang dulu nanti kita coba seperti apa suasana malam di Rimbo Putih ini ya guys siapa tahu yang asik-asik gitu lah <laughs> Oke guys, sesi malam ini kita coba mancing-mancing nih di Sungai Rimbo Putih. Apakah ada hasilnya? taruh tendaku sudah berkeringat nih guys tadi lupa playsetnya lupa bener masangnya ini masih aman lah nanti pas reda kita perbaiki lagi lah Oke okay guys, sudah hampir jam 12 malam. Jadi saya mau coba istirahat nih soalnya mata sebenarnya belum ngantuk nih tapi besok masih jauh perjalanan oke deh ya sampai jumpa besok pagi Assalamualaikum selamat pagi guys hari ini hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 nih guys ini pagi-pagi kita habis bikin ngopi ya bikin ngopi bikin kopi habis itu kita mau coba review tempat inilah ya seperti apa tempat ini keindahannya cuman memang dari malam karena hujannya awet jadi mungkin aktivitas malamnya lebih banyak di dalam tenda saya jadinya Oke okay lah ya oke okay deh Oke okay guys, sarapan pagi mie lagi. Nice. Oke okay ya, selamat makan. enak nih guys indomie goreng lebih enak dari yang tadi malam kayaknya Oke okay guys, kita coba keliling-keliling di tempat ini. Seperti apa suasananya pagi-pagi. Oh ya, saya hari ini memang betul-betul sendirian nih guys nggak ada yang ngecamp tadi malam jadi memang sendiri di sini karena memang uh, hutan adat jadi ada aturan-aturan yang harus kita patuhi nih guys memang sangat tertib lah ya untuk menjaga uh, kearifan lokal yang harus ditegakkan seperti misalnya di sungai yang ini cuman boleh yang mandi-mandi buat laki-laki sementara yang buat perempuan ada di spot sebelah sana tuh guys sungai sebelah sana ini karena memang tadi malam hujan jadi eh, sungainya lumayan agak keruh ya biasanya ini sangat jernih ini hutan ya ke dalam sana tuh masih ada spot cuman kena jalannya juga agak becek jadi saya sampai sekitaran sini aja nih guys nah di sini juga bisa buat ngecamp cuman kalau lagi musim hujan agak beresiko takutnya air sungainya bisa tinggi ya repot kita kan di sini juga buat santai-santai bareng keluarga nice place nah sana hutan hutan dan sungainya masih terus ini panjang nih guys ujungnya kemana juga <laughs> nggak tahu ya ada yang bilang begini, petualangan sejati tidak butuh quotes, petualangan sejati butuhnya perjalanan. Kehidupan itu seperti bersepeda, kita harus tahu kapan waktunya berhenti dan kita harus tahu kapan waktunya terus mengayuh. Berpetualanglah melihat dunia, meski hanya ke kampung sebelah. Dengan berpetualang, kau akan melihat dunia. Jadi, daripada mencoba hidup lebih sempurna, lebih baik berikan dirimu kebebasan untuk menjadikannya sebuah petualangan. Uh, uh, dadah aja guys Cuman, airnya lagi nggak jernih tapi boleh lah <laughs> saya sudah guys solo bike camp saya hari ini semoga bisa menghibur saudara-saudara sekalian dan semoga di 2023 kita selalu sehat dan selalu sukses. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Bagja Diraga Channel guys. kita akan melanjutkan di trip berikutnya nih guys perjalanan pulang menuju Pekanbaru